الله الرحمن الرحيم تحدثنا في الفيديو السابق عن التشبيه بينا تعريف التشبيه وأركان التشبيه وتطرقنا إلى بعض أقسام التشبيه العادية حيث تحدثنا عن التشبيه المفصل والمجمل والبليغ والمؤكد اليوم بإذن الله تعالى سنتناول نوع جميل من أنواع التشبيه وهو التشبيه التمثيلي يبرع في استخدامه الأدباء ومن قبلهم برع في توظيفه القرآن الكريم واستخدمه استخداما رائعا استطاع من خلاله أن يوصل الفكرة توصيلا كاملا ممتعا هذا هو الهدف من استخدام أو من علوم البلاغة العربية هي توصيل الفكرة توصيلا رائعا جميلا وكاملا وصل فكرته غير ناقصة باستخدام أسلوب جميل وهو أسلوب التشبيه التمثيلي أو تشبيه التمثيل سنتطرق إلى بعض نماذج التشبيه التمثيلي ومن خلالها سنوضح ما هو التشبيه التمثيلي نبدأ بالآية الكريمة في قوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة الآية في سورة البقرة عد واستمع مع الآية جيدا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله من ينفق ماله ابتغاء مرضات الله إما بإعطائه للفقراء أو المساكين أو بالتصدق به في كل أوجه أوجه الصدقات هم بماذا شبههم الله عز وجل كمثل حبة حبة هذه الحبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة تكملة الآية والله يضاعف لمن يشاء لو ركزت جيدا ستجد أن هنا عقد مماثلة ما بين صورتين لكن الصورتين ليستا شيئين لاحظ معي ليست آه كما شبهنا مثلا زيد كالأسد هنا شبهنا بين صورة هيئة أو قل معي مشهد متحرك متكامل الأركان وهو مشهد الإنفاق شبهناه بمشهد متحرك وهيئة كاملة الأركان وهي هيئة حبة تبذر ثم تنبت منها أو تنبت منها سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة إذا ما الفكرة التي أراد الله عز وجل أن يوصلها لنا هنا الفكرة التي أراد الله عز وجل أن يوصلها لنا هنا أن الذي ينفق ماله في سبيل الله فإن هذا المال سيتضاعف كما تضاعفت تلك الحبة التي يبذرها الإنسان إلى سبع سنابل وفي كل سنبلة مئة حبة هل وجه إذا عندما نركز هنا أن لدينا مشبه وهو هيئات الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ومشبه به وهي الحبة التي تنبت سبع سنابل وفي كل سنبلة مئة حبة هل ذكر الله عز وجل وجه الشبه أي الصفة المشتركة بين الشيئين هنا لم تذكر بصورتها الواضحة والاعتيادية ولكن نحن استنتجناها من خلال المقارنة من خلال المقارنة استنتجنا الصورة صورة آه، وجه الشبه أو الصورة المشتركة ما بين الشيئين من خلال المقارنة ما بين المشبه والمشبه به إذا هذا نسميه تشبيه تمثيلي نأخذ مثال آخر يقول الشاعر توحد توحد حتى صار قلبا تحوطه أو توحد حتى صار قلبا تحوطه قلوب من العرب الكرام وأضلع طبعا الشاعر هنا يتحدث عن اتحاد العرب عندما قامت الجامعة العربية كانوا آه، يعقدون عليها آمالا كبيرة توحد حتى صار قلبا تحوطه قلوب من العرب الكرام وأضلعوا عندما تركز معي هنا ستجد أنه شبه توحد الأمة العربية بقلب واحد شبه الأمة العربية عندما اتحدت في الجامعة العربية طبعا الاتحاد هذا لم يكن اتحاد الساسة والقادة وإنما كان اتحاد أيضا الشعوب فالشعوب يحيطون بذلك الاتحاد إحاطة إحاطة حب وتأييد هذا المشبه المشبه به قلب تحيط به الضلوع من كل اتجاه إذا هنا وكأنه شبه الجامعة العربية بقلب وتأييد العرب وحبهم له بالضلوع وجه الشبه التشابه ما بين الأمة العربية من جهة هي وحب العرب وتأييدهم وبين القلب والضلوع التي تحيط به من جهة أخرى وجه الشبه ليس ليست أو الصفة المشتركة ليست آه، صورة اعتيادية ولكننا أخذناها انتزعناها من صورتين من صورتين آه، كل صورة على حدة وبهذا نستطيع أن نعرف التشبيه التمثيلي بأنه تشبيه لا يأتي فيه تشبيه آه، وجه الشبه بالصورة الاعتيادية ولكن يؤخذ من صورتين متشابهتين أو من هيئتين متشابهتين سنأخذ مثال آخر وهو من القرآن الكريم أيضا الله عز وجل يقول مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا هل فهمت شيئا؟ نعم التشبيه استخدام القرآن الكريم للتشبيه استخدام جميل ورائع القرآن الكريم آه، طبعا أعلى مراتب البيان والبلاغة موجودة فيه توظيف رائع لل... رائع جدا للتشبيه التمثيلي هنا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا صورة واضحة جدا أوصلها لنا التشبيه فقد أين طرفي التشبيه المشبه والمشبه به المشبه أولا هم اليهود وهم في حالة حملهم للتوراة يحملوها ويحتفظون بها ويقرؤونها لكنهم لا يعملون بما فيها مثلهم بماذا شبههم القرآن من أجل أن يبين لنا أنهم لم يفهموا ولم يعملوا بحمار هل الحمار يفقه شيء؟ هل الحمار يعمل بالتوجيهات؟ بحالة حمار يحمل فوق ظهره كتبا فهي لا تعدو لا تتجاوز كونها ثقلا يحمله فقط ثقلا يحمله كذلك اليهود التوراة بالنسبة لهم عبارة عن ثقل يحملونها سيحاسبون عليها يوم القيامة أين وجه الشبه بين حالة اليهود وحالة الحمار؟ وجه الشبه هي حمل أثقال من الكتب مع عدم الفهم والاستفادة منها هل ذكرت وجه أو ذكر وجه الشبه هنا الصورة المشتركة بين الشيئين بين الهيئتين لم تذكر وإنما بقليل من التأمل استطعنا أن نصل إليها وأن نستنتجها وأن نستخرجها من هاتين الصورتين إذا بهذا نكون قد عرفنا على أن التشبيه التمثيلي هو تشبيه صورة بصورة أو قل تشبيه مشهد بمشهد آخر وجه الشبه فيه نكتشفه من خلال النظر في المشهدين اكتشفنا وجه الشبه بين الحمار واليهود من خلال النظر في المشهدين حمل أثقال وحمار يحمل أثقال الحمار معروف أنه لا يفهم ولا يفقه ولا يستطيع أن يقرأ ما في هذه الكتب كذلك اليهود فهم لم يفهموا ولم يفقهوا ولم يعملوا بما جاءهم من التوراة بهذا نكون قد وضحنا التشبيه التمثيلي توضيحا أظنه دقيقا آه، ما عليكم إلا أن تتابعونا في الفيديوهات السابقة لتشاهدوا بقية أنواع التشبيه إضافة إلى أني أريد أن أذكركم بألا تترددوا إطلاقا في أن تضعوا أسئلتكم واستفساراتكم واستفساراتكم على في التعليق على أي فيديو من فيديوهاتي وأنا مباشرة سأذهب للرد إذا آه، هنا نكون قد وصلنا ستجد أيضا تنبيه آخر أنه وصلنا للنهاية ستجد أيضا تنبيه آخر على أنه الرابط روابط الفيديوهات المتعلقة بهذا الدرس سأضعها في وصف هذا الفيديو آه، لا تنسى أن تشترك في القناة تفعل الجرس من أجل أن تصلك الدروس الجديدة إلى هنا أترككم في رعاية الله إلى اللقاء